ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं मैं किसी और की हूँ फिलहाल मैं किसी और की हूँ फिलहाल के तेरी हो जाऊं मैं किसी और की हूँ फिलहाल के तेरी हो जाऊं